Приноси свой старый телефон и получи скидку на новый до 1000 рублей. Магазин телефонов «Буст». Город Махачкала, улица Советская, 13. 93 05 03.